नरेश भाई अभी खेल रहे हैं बंदे आ गए उधर चल गया है उधर ये वो जिसके पास नहीं है बढ़िया मिलता है वहाँ पर हाँ वो है वहाँ यहाँ से संभाल के पूरा चलता है तब अभी हमारा ऑटो बनना मिल रखा है यहाँ पर दो बंदा यहीं पर दो बंदा कर है Barretinha pegou a minha. Tá na brasa rapidão. Água,